こんにちは。Hello. えっ、と福岡から来ました平島と言います。からしまあ平島平島です。Okay. はい。Okay, Miss Hirashima from 福岡 Prefecture. えっ、とつい先日あの主人とあの公園を散歩をしたんですけど。The other day, uh, I was walking with my husband in their park. えっと主人はあの小さな会社を経営していて。And my husband is uh, runs a small company. えと経営のことにちょっと悩んでいたんですね。And he has a trouble running the, the business. I mean, have some concerns. で、えーと、とどうしたらいいかなってあの私に相談してくるんですけど私はあのまあわからないっていうかあの どうしたらいいだろうねって答えました。So he asked what he should do, and then she said she doesn't know because she, she doesn't know what to do. So. でえーと、と主人はとても不安な様子で何か答えてあげたかったんですけれども、えーと、とあの私も本当にどうしたらいいかわからなかったので答えられなかったんですけど。Mm. Okay. So, actually her husband was kind of un uneasy or very concerned, but she didn't know what to say because she didn't know what, what he should do. So. で、えっ、ー、と、まあ、あの私もコースを勉強して5年ぐらいになるのでこれは主人が見ているあの恐れというより私も同じ恐れを見ているっていうふうにあの後日気づいて、okay. She's been with the course for five years And so she writes that she realized that his fear is actually her fear. So she's feeling the same fear. で、えーと、私自身もあの、まあ、その会社の経営がうまくいかないことが怖いしで、えーと、と子供たちもいるのであのとてもあの不安であの瞬間的にあお金がないとかそういうふうに やっぱり動揺してしまうんですやっぱりこの世界を見て。Actually, she was upset because if his uh, business is not going well, then she may have trouble losing, oh, does not have enough money to raise. She has kids, so she raise kids. So she has some kind of fear of this world. Hmm. でも主人とあの意見が一致することがたった一つあって、もうその。 瞬間的にお金がないとか怖いっていうのをやめたいっていうのは一致してるんです。And then, but uh, she and her husband had the same opinion that they want to, they do not want to have the fear of not having enough money. で、どうやったら本当にいつになったら手放せるかなって。But she wants to know how and when she can uh, let go of that kind of fear. Mm. あの何の問題もないってことを分かってはいるけれども実際にそれをなかなか手放せない私がいるのでどうか教えてください。I understand that there's no problem in, in theoretically, but in, in actually she feels she has fear, so she, she wants to know what to do with that problem. Yes, I'm, I'm glad you're bringing this up as a good example. あの非常にいい質問をね、あのしてくださっていい例としてね持ってきてくださってありがとうございます。Because I think this is an example that everyone can relate to. はい、でこの例というのは皆さんにも関連をしているものになるからです。I find as I travel around the world for 25 years. であの私はこの25年間の間に世界中を旅してきてるんですが。 that uh, people always talk to me about sex and money. で人々はですね、セックスについてかお金についてっていうのいつも話すんですね。Uh, if they could, they would talk to me for hours every day about sex and money. で、できることだったら皆さんたはもう一日中ですね、セックスについてかお金についての話をするんですね。And they tell me if I could just get rid of all my issues with sex and money and food. <laughs> あとはまあまああの他に私はこの話についてっと話せるんですけれども、まあ、お金かあるいはセックスかそして食べ物についてもなんですね。If I had no issues with these three things, I would be in heaven right now. <laughs> でもしですね、 <laughs> この3つの問題についてなければ、私はもうなんか今すぐにも天国に行けるよというふうに思ってるように。Because these are so related to identity in this world. なぜならばこれらっていうのはこの世界の自己のですねアイデンティティに非常に強く結びついているからなんです。Uh, the sex often relates to children. でセックスに関しては子供についての関連もしているんです、ね。And there are many issues around children. はい、で子供についての子供のあの関連の あの問題っていうのもありますよね。And the sex relates to relationships. そしてセックスっていうのは関係、人間関係とも結びつきます。And the money relates to survival. そしてあのお金というのは生き残るということに関連しています。 It would be like trying to live in this world without electricity. でまるでですねこの世界をですね電気なしで生きていくかのようなねそんな感じで結びついちゃうんですよね。It would be a little difficult to relate to it with no electricity. でもしですねここにまあ電気がなかったら非常に今生きていくのは難しいというようなことに関連付けてしまうんですね。But、uh, in regards to money. ですがお金お金について言えば。Uh, Francis and I just、uh, visited China. ね、あのフランセスと私はあのついこの間中国に行ってきたんですけれども And we hardly saw any currency at all. あの私はほとんどお金を見ることはなかったんですね。Uh, people were using their, their smartphones and apps、to pay for everything. 人々はですねあのスマートフォンのアプリを使ってお金なんかいろんいろんなところでもなんかそれで支払えるようだったんですね。それを使っていました。 Uh, scanning codes. はい、あのスキャニングですね、コードがどこに、uh, スキャンするのがいっぱいある。numbers jiggling on, on digital machines. はい、ね、そこでですね、あのデジタルの機械の中で、まあ、数字がいろいろ出てくるんですけれども。Uh, so Now the money is becoming more like electricity. <laughs> ですからもう今お金っていうのはなるべく、まあ、もう本当電電子のようなね電気のようなものになってきてしまってますよね。Yeah, we don't see electricity and now we're, we're not starting to see the money either. であの、ま、私たちこう電気っていうのも見なくなったとし We don't see? We don't see. あ、うん、あ、You oh. ah, don't, yeah, okay, in で私たちはですねあのデイビッドとあのフランセスさんですね私たちっていうのはもうお金あ電気も見ないんですけれどもお金もなんか見なくなってきたというふうに言っています <laughs> 思ってます。We all know how good a good relationship feels. で私たちはですね人間関係っていうのはどあのどのようにいい人間関係っていうのがどういうふうに感じるかっていうのは知っています。But we don't really know how this looks. はい、ですがそれがどのように見えるかっていうのは信じていないんですねどの形なのかっていうこと、uh, It is becoming less defined. であのどんどんですねそれの定義というのがなくな定義がなくなっていくような感じですね Everything seems to be breaking down old traditions, old structures であの、まあ、全てのものがこうどんどんこう崩れていってるんですけれども古い価値観あの伝統的な価値観であったり するものがどんどんこう崩れていっています。And so, really, the fear is in the mind of letting things just fall apart. でそれはですね私たちのあの心の中がですねあの何かこうなくなっていくというものについてこう恐れを抱いているっていうことが全てなんですね。 And we are struggling to keep meaning and keep things together. で私たちは何か物事に意味付けをするということに対して非常にこう力を注いでしまっています。And Uh, for your husband, business decisions can can become difficult and then even distressing. であの旦那さんにとってはこの仕事のこう中での決定というのが非常に難しいものであって。 あるというふうに考えていると思うんですねあるいはそれか邪魔をするもの何かこう自分の中で邪魔なものというふうに感じているかもしれません We have been conditioned to make all the right decisions so that we maintain profits and maintain a level of money. で私たちはですね正しい決断をしてそこであの利益を得てそしてお金を増やしていくっていうふうに条件付けられてしまっています。Suddenly hiring the right people and firing the wrong people becomes a life or death issue. であの正しい人をこうあの雇用してそして、まあ、合ってない人をこうクビにするということっていうのが何か問題になっていたりもします。And even something as simple as a yes or no can become a big struggle. It becomes a maybe. であのすごいシンプルな質問でイエスかノーかで答えるようなシンプルな質問なんですけれどもなんかこのそれが複雑なものになって「maybe」と、まあ、多分ねみたいなそんな間のものになってしまうことがあるということです。And the ego tells us that it's better to have more choices. で自我はですねたくさんの選択肢がある方がいいというふうに言うんですね。If you have only one choice, it's too much pressure. はい、でもし1個しか選択肢がなかったらそれはもう大きなあの大きすぎるプレッシャーになってしまうんです。But in A Course in Miracles, Jesus tells us that heaven must take the form of a choice or a decision. Must take? It must take. Okay. であのコースの中では、ジーザスはあの天国というのは

We must learn to make one important choice. ですが私たちはたった一つの重要な選択をするということを学んでいかなければいけません。To release the error of the ego. はい、でそれがですね自、自我のエラーですね、間違いというのを手放していくということです。And to return us back to heaven or nirvana. はいでそして私たちを天国あるいはネハニルバーナの世界に連れていくということですね。 And so the Holy Spirit must simplify our decision making. そしてあの精霊はですね私たちの決定というのを単純にしてくれます。それを助けてくれます。And since you realize that your husband's struggles are your own struggles. であのもうねすでにご存知のように旦那さんのそのまあ問題というか 旦那さんが抱えていることっていうのはそれはあなた自身のあの抱えていることあの戦っている問題のように感じていらっしゃるのはあのもうすでにお気づきのことと思います。And that your husband's decisions reflect your own decisions. <laughs> そして旦那さんのあの決定というのはあなたの決定にも反映されていくというああなたの決定が反映しているということです。There must be a way to free choice from the ego. Okay, sorry, sorry, can you say one? There must be a way to free choice away from the ego. ですから私たちは自我の選択というところから離れていか離れて選択をしなければいけないということです。And it does come down to our beliefs. でそれはあの信念というところにあのたどり着くでしょうと。As long as I believe that something is lacking. でもしですね私たちが何か欠けているという信念を持っていたとしたら。 then I will believe in trade-offs and compromises. でそれをですね何かこうあの交換をして妥協をしていくというふうにしてしまいます。And that is the foundation of business. でそれがですねビジネスの基盤になってるんですよね。I will do this for you if you pay me this money. で私はこれをやりますよもしあなたがこれだけのお金を払ってくれるんだったら。 I will give this product to you if you pay this amount of money to me. で、私はこのね、製品を渡しますよ、このお金をくれるんであれば。Or I will do this service for you if you will pay an amount of money to me. で、このサービスを私は提供しますよ、あなたがこれだけのお金をくれるのであれば。And so once I realized that this was part of the problem, で私たちがですね、もしこの問題っていうのはある、なんか、 これが、まあ、これが問題というふうに理理理解をしたときには I realize I'm going to have to learn to trust. 私はですねあのここで信頼をするということを学ばなければいけないということを気づくときなんですね。In a power in my mind. はい、でそれは私のあのマインドの中の力を信じるということです。That is, でそれはこの交換というよりもよりももっと大事なことなんです。でこの相互関係ですね私はこれをやるのであなたはこれをやってねというよりももっと大事なことなんですでなぜならば神はそのように機能してねそのように働いてはいないわけです God did not create us as a perfect extension of love. で神はですね私たちを完全な愛の拡張である延長であるというふうにそのように作ってるんですね。And then say, oh, and here's the conditions. でそれでそれなのにあこれが条件ですよと。Love was given as a free gift. はい、で愛はあそれで条件その愛条件というのが愛は あのフリーギフトなので無料の贈り物であるですね惜しみなく与えるものであるというふうに言っています。But this free gift has been covered over by this world of the ego. ですがこのフリーギフト、惜しみなく与えられるギフトっていうのはエゴによってカバーをされてしまってるんですね。I remember I was in university for 10 years. で私はですね10年間大学にいたんですけれども。And I took economics class. で私は経済のクラスを取っていました。 And the professor said there is no free lunch. <laughs> であの大学教授はですね、もうただのご飯っていうのはないってことです。ただの、まあ、昼食はないと。y e a e a h はい、であの全ての経済っていうのはお金かのお金の価値というものによって結びつけられているというはい、であのななのですべてのものっていうのはコストがかかるというふうに言っています。 Yeah, because I also relate to、uh, your question around money.はい。で私はですね、あのお金に関することについてちょっとお話をしたいんですが。It seems like everybody who, ha who has a life in this world is to a certain degree a slave of this belief of money. で,で私たちあのこの世界に住む私たちっていうのはまるでなんかある種のですね 奴隷お金の奴隷というものになっているように私はまあ感じています。And our life almost is planned or designed or orchestrated around money. で私たちの人生っていうのはまるでなんかこうそのオーケストラのようにこう皆さんが組み込まれたようにお金についてですねあのそこにくっついていくようなそんなあの感じ感覚をしています。 The money also beco becomes a limitation of how much freedom we can have. そしてあのお金というのは私たちの自由のですね限度というのをまあ決めてしまうようなものということですね。And when I um, had uh, possessions and uh, money in my bank account, で私がですね、まあ、所有をしていて、そしてお金がですね、私の銀行口座にあった時には、I was uh, constantly in fear.

And I realized the fear was not coming from thinking I wouldn't have enough. でその恐れっていうのは私が十分に持っていないっていう恐れではなかったとそこから来たわけではなかったっていうことに気がついたんです。The fear comes from the desire to protect something. でその恐れっていうのは私が何かから守らなければいけないということの恐れだったんです、ね。Protect a life. でであの人生を守ることであったり。Uh, a family. 家族を守ることであったり、a certain lifestyle あるいはあのある、まあ、ライフスタイルを保つためだったり、a healthy body あるいはか健康な体を保つためであったり。So anything I, I was trying to protect, I started to feel fear. 何か私が守ろうと思った時にいつも怖いあの恐れというのが出てくるんですね。So by giving away the money, uh, it was the beginning of of my journey. でお金をですね全て与えてしまった時に私の人生というのが始まった人生の旅が始まったというふうに思っています、でジーザスはその後にですね私に2つのことをまあ実践するように言いましたでこれはですね私皆さんとシェアしたいというふうに思っています now? Okay. で、今あの何か皆さん待つ必要はなくて今からでも実践できるようなことです。Because freedom lies in these two practices. はい、であの自由っていうのはこの2つの練習からですね実践からあのそれが湧き上がってくるからです。The first thing that Jesus really want me to start working on is to find um, the function in his plan for salvation, my function. で、あのジーザスが一番最まず最初に言ったことっていうのが私が彼の救済のですね、あのプランの中でその機能を果たしていきなさいよっていうふうに言ったんですね、彼女に。Because as long as we seem to have a body, we actually are serving a plan for the awakening for Jesus. で私たちがあの体を持っている限りはそのジーザスのこの救済のプランというのにその体を使っていくというふうになります。When I didn't know the purpose of my life or、uh, a higher purpose before, で私がですねその工事の目的というものにまだ気がついていない時には My focus was on planning a life、uh, for the ego 私はその自分のフォーカスっていうのは自分が集中してやっていくっていうのは自我の目的についてだったんです。And I had to,、uh, I believe that I had to provide for myself. で私は自分自身に自分で、まあ、提供していくと自分をなんかあのに、まあ、お金を使ったりとか提供していかなければいけないというふうに信じていたんですね。So I had to gradually I had to accept whatever Jesus wants me to do. ですがだんだんと私はジーザスがそうやって私にやってほしいということを受け入れるようになっていきました。Um, but in that accepting, でその私が受け入れていく過程で I experienced the true freedom in my heart. でその中で私は本当の自由というのを心の中であの心の中の自由というのを感じるようになりました。I experienced a lot of happiness and joy. そこで私は喜びであったり幸せだったりっていうのを感じるようになりました。 and I I started to experience that everything I need was provided for me. そして私はもう本当に必要なものっていうのはいつも自分に提供されてくると与えられてるっていうのをに気がつくようになりました。I don't have to focus on how to how to make things happen. で私は何かその物事を起こそうっていうことに対してあの力を注ぐ必要がないということをあの気がつきました。I just focus on asking what is uh, I'm to do, then I wait, then I follow. 私はただ何をすべきかということを聞くことを集中して、そしてそれのガイダンスに従っていたということです。And that is also the purpose of our relationships. でそれが私たちの人間関係の目的でもあるんです。Our relation, in our relationships, we are here to support each other to find their calling and their purpose. で私たちはこの人間関係っていうのはお互いにですね自分の 本当にやるべきことがコーリングといって呼び声のことなんですけれどもそれは内側からの声だったり神からの声だったりとする思うんですがその呼び声ににお互いに気気づき合えるそのための人間関係の目的であるということ。And we can grow together in that relationship. そしてその人間関係の中で私たちは共に成長していくということ。And the second thing that Jesus had me、uh, practice はい、であの二つ目の私ジーザスがね私にやりなさいと言った練習しなさいと言ったことは is、um, what he says in the course to have give all to all is a attitude であのコースの中でも言ってるんですけれども私たちはすべてをあの持っているものをすべてこう与えていきなさいということです。He was saying, I'm not teaching you just to give away tangible possessions. であの何か私たちがこう目に目に見えるものを渡すというものだけではなくて。 I'm training your mind to constantly having a true generous attitude. ですがそれは私たちが本当にあの真からのあの寛容であると人にあの与えるだけのその寛容さを持っていってその態度で人々に接していくということ。That you constantly ask how to give my love away. そして私はいつも常に自分の愛というのを人に与えていくということです。So that is、uh, something that I noticed when I practiced that, I started to, to feel um, abundant. でそれを私が実践をしていくときに私は豊かさというのを感じるようになりました。My mind is washed away of fear when I stop thinking about myself. で私自身のことを考えなくなったら私は恐れというものがなくなっていったんですね。Uh, or how to get love. そして愛を受け取るということができるようになりました。Mm. So I, I hope that can be helpful でそれはすごく役に立つと思います。Because this truly has benefited me a lot. でそれは私にとって非常に役に立ったことだったからですね。Thank you very much. あありがとうございます。Thank you very much. あの自分が持ってるものすごくあるんですけど あるっていうかみんなあるわけで優しさもあれば平和もあればっていうことをあの思わず忘れる日常があって。oh. in the daily lives, I sometimes forget about what I already have, like generosity or gen, uh, uh, generosity or gener, gentleness. Okay. But. で、まあ本当に それをやっぱりあの忘れないようにあの道具を使っていきたいしホーリースピリットに委ねていきたいし、えーと、とあとそういう自分自身が弱いと思っていることをあのいろんなもので隠さないようにしたいなって思いました。 But in order not to forget my what I already have, so I try to uh, ask for guidance from the spirit and and ごめんなさい最後のところがえっと。えっと、自分が弱いって思ってる自分弱さを見せるという感じで弱さを、えーと、例えば、えーと、とお金がないっていうこととか、うん、そういうことで隠そうとしている自分がいるなって、うん and mm -hmm. try not to hide her actually invulnerability by saying I have no money or so that so she doesn't want hide her yeah like negative feelings. Mm -hmm. 何も守らなくても大丈夫。Okay, so she realized that she doesn't have to protect herself. よくわかりました。ありがとうございました。I mm. <clears throat> understand fully. Thank you very much. Thank you. ありがとうございました。シェアをしていただいて。Yes, yes it's such a, a habit to think of in terms of more and less. で私たちは何かもっとあるいは少ないということでね考えてしまうっていうのがもう習慣になってると思うんです思うんですね。ですからその考えっていうのを手放すには奇跡があの必要ですよね。 Because more and less is always in terms of numbers. であのより多いあるいはより少ないっていうのは結局数字に結びついています。And we need to realize that, that we don't need to be attracted to that way of thinking. で私たちはそのような考え方っていうのに引きつけられる必要はないということを気がつかなければいけません。Uh, we were just in in China last weekend. であの先週末はですね中国にいたんですけれども。 であのあの2人がですねリトリートやってる間に別のリトリートもですねあの開催されてたんですけれども他のところで。であのこの2人のところにのリトリートに行こうと思った人が別のところに行くって決めた人もいたんです。 And the other retreat was on abundance. So we had about 35 people. で、私たちは35人のあの参加者がいらっしゃいました。And the other retreat had 20,000. 20,000万人の人々が参加するリトリートだったんです。Our <laughs> <laughs> retreat was about 私たちのは <laughs> スピリチュアルな悟りであったり、心の平和だのについてのリトリートですよね。And the other retreat was using your powerful mind to attain abundance, material abundance. でもう一つの方っていうのは、まあ、物質的な豊かさというのを自分たちの、まあ、マインドの力を使ってですね、まあ、得ていこうというリトリートだったんですね。 So you can see as you as you begin to train your mind, the ego will say, "Oh, this is good. Mind training is good." <laughs> で、あの私たちがこういうまあスピーチャーのことやっていくと、だんだマインドトレーニングはいいよというふうに自我は言うわけですよね。Because the ego always wants to get more. で、自我はね、もっとよりいつももっと欲しいというふうに言うんですよ。ですが、スピリットっていうのはいつもすべてを与えなさいというふうに言いますよね。 And these are two very different motives. And uh, many times people are tempted by getting more. で、多くの場合、人々はより多く受け取るということに対してこう引きつけられています。Uh, there was a spiritual teacher named David Hawkins who would calibrate uh, the vibrations of, of of spirit or of, of the mind. であのデイビッド・ホーキンズという方があのスピリチュアルの先生がいてその人があのバイブレーションをですねこうランク付けるということをやった人ですね。And he noticed sometimes that a, a person would channel the spirit and write a book. はい、であのもしですねこのスピリットをチャンチャンネリングする人がですね本を書いた場合は。And when this would happen, the, the the book and the the author were rated in terms of their uh, their vibrations. The highest vibrations. Highest vibrations. <laughs> And then over time the book would stay at a high vibration. <laughs> なのでその本っていうのはもうずっと長いこと高いこう波動を保つというふうに言うんですね。And the author's vibration would drop lower and lower and lower. ですがあの作家ですね書いた人っていうのはだんだんバイブレーションというのが低くなっていくと最初一番高いところだったんですけどだんだん低くなっていくというふうに言ってます。Because of, of money and pride and fame、uh, the ego would would take the author down lower and lower. ですがだんだんその低くしていくのはお金であったりとかあるいはプライドであったりとかあるいは名声であったりとかするものによってこう下がっていってしまうということですね。So it just shows you how clever the ego is. はい、でそれがもう英語がどのもうすごく賢いんですよね。それを表しています。And it's the same with psychic abilities. はい、でそれはサイキックの力というのにも能力というのにも関係しますね。 Uh, these are very natural abilities to the spirit. でそれはスピリットについて非常にあの自然な力ですね、自然な能力です。But the ego can latch on and say, ah, how can we make money from the psychic abilities? ですがあの自我はですね、そこにくっついてですね、おどうやってこれでお金を儲けようかっていうふうに考えるんですね。 premonitions and telling the future and fortune telling. であの未来をですねあの占いであったりとかあるいはまあ予言であったりとかねそういうのをしたり。Yeah, and so that's why it takes a lot of determination on the spiritual journey. ですから私たちはこのスピリチュアルの道を歩むときには非常にまあ強い意志というものが必要になります。You just have to remember that peace of mind is the goal. はい、で私たちは心の平和というのがゴールであるというふうに言っています。And peace of mind does not depend on numbers. であの心の平和っていうのは数字に、ね、依存してるわけではないんです。But getting more always does depend on numbers. ですが、たくさん得ようということっていうのはいつも数字に依存していることになりますよね。So、that's very profound realization. ででこれは非常に深い気づきなんです。